энергияны бөлүп чыгаруу менен заттын газ абалын суюк абалга өтүү процесси конденсация кубулушу деп аталат конденсация процесси буулануу процесси менен бирге болот суюктуктан учуп кеткен же анын үстүндө болгон молекулалар ирээтсиз кыймылда болушат алар башка молекулалар менен кагылышат кайсы бир убакытта алардын ылдамдыгы суюктуктун үстүнө багытталып кайра молекулалар суюктукка кайтып келет